нас третьего вопроса первые два сняли, да? Нет, потом сразу Я хотела вопрос Какой? А, на прошлом заседании я выступала о том, что у нас в 10 а, муниципальных образованиях два, а, по два депутата сложили полномочия в одном муниципальном образовании прокуратуры о чем обратились? О том, что они рассмотрели вопрос и приняли по своей компетенции э, все возможные меры для защиты прав избирательных граждан. Я попрошу во второй раз, только не быстро, а медленно и по-русски, специально для тех членов, которые вдруг запомнили, а еще раз объяснить. А, ну, прошу вас по-украински. интеллигентом юридической конструкции, окончанием которой может быть э, административный иск. То есть у нас э, в статье 239 э, Кодекса административного производства перечислены исчерпывающим образом субъекты, которые вправе обращаться с соответствующим административным исковым заявлением, избирательных комиссий, в числе этих субъектов нет. Есть, в частности, прокуратура, есть избирательное объединение. Насколько известно, одно из избирательных объединений таким правом пыталось воспользоваться и может воспользоваться прокуратура, если сочтет, что э, в данном случае имеется нарушение законодательства, которое можно устранить путем а, рассмотрения этого вопроса в суде и внесения соответствующего судебного решения. То есть прокуратура никак не связана с тем, что в данный момент мы к ней э, не обратились. А, в данном случае этот вопрос не имеет прямого отношения к нашей компетенции. Это по форме, а по сути? По сути, по сути, мы а, могли говорить о том, что а, избирательная комиссия муниципального образования а, не назначены выборы, допущено некое бездействие, только после того, как истек срок на назначение выборов. А, сокращение сроков на треть здесь не применяется, поскольку советы правомочные, поэтому говорить о том, что избирательная комиссия не назначила выборы, нужно было а, менее чем за 80 дней до дня голосования, то есть после 21 июля какие-то превентивные меры применять в отношении избирательных комиссий э, мы были неполномочны. Что же касается назначения э, выборов позднее, 21 июня, то сроки, установленные статьей 10 закона о избирательных правах, нам приоритетом, э, вернее, избирательных комиссий муниципального образования уже не позволяют назначить выборы на единый день голосования в этом году. Следовательно, выборы должны быть назначены в этом случае на единый день голосования в 2018 году, а депутаты, избранные в единый день голосования в 2018 году, не проводят свои должности более года. При таких обстоятельствах а, дополнительные выборы не назначаются. Но это, это вопрос, который может быть рассмотрен судом, просто в данном случае суд должен будет а, в соответствии с законом ожидать удовлетворения иска. А почему наше обращение не является обязательным для того, чтобы аргументировать, я сказал. То есть вы ставите вопрос о том, что, чтобы мы э, сначала сказали, что сегодня не четверг, а понедельник. И обратились с этим в прокуратуру, чтобы прокуратура нам сказала, что сегодня не четверг, а сегодня понедельник. Но мы знаем, что сегодня четверг, поэтому мы не будем в прокуратуру, видимо, ну, мою, моя позиция, обращаться, чтобы нам прокуратура сказала, что вы же знали, что сегодня четверг, а вы нас спрашиваете, мы назвали, что четверг это понедельник. То есть очевидные вещи. Поэтому я поставлю на голосование этот вопрос. Дело в том, что подготовлено юридическое решение, э, и вы его получите, но в письменном виде. Мы запросы направили в муниципальное. К тому же еще мы направили запросы в избирательную комиссию муниципальных образований и получим ответы, и все материалы. У нас сложится картина языка э, ответа. Мы вас проинформируем мне еще, если можно, такое, может быть, как бы дополнение. Если вот э, ну, такие вопросы выносятся, первое заседание, второе, если по возможности подготовить, если вы готовы, за проект обращения в прокуратуру, может быть, сопроводить, где будет перечислены 10 как не на пальцах, потому что мы этого не видели, а вот видите, что-то есть. Ну, вот раз чтобы мы... По регламенту как можно... Я вот поддерживаю за вас, скажу, существует регламент, в соответствии с которым мы должны быть либо за несколько часов хотя бы предоставить, чтобы да, мы видели документ, за который вы предлагаете голосовать. Да. Ведь это же событие не завтра произошло, поэтому оно должно быть... Не ну завтра, уже несколько заседаний. Спасибо вам. Э, э, э, да. Вы еще раз простаиваете, но сформулируйте, что, за что вы хотите, чтобы мы проголосовали или не проголосовали. Сформулируйте. Если настаиваете после юридического заключения, которое Олег Олегович развернуто на русском языке. Сообщил. Прошу включить вопрос повестки дня в обращении Санкт-Петербургской комиссии в прокуратуру Санкт-Петербурга. То есть вы настаиваете на... Сегодня, да? уточняющий, а у нас официальная все информация есть от избирательных комиссий муниципальных? Нет, нет мы запросили. Просто, в моем понимании, мы на самом деле можем рассматривать этот вопрос, но имея все-таки официальную информацию о наличии вакансий. Если мы с вами достоверно... Сказал, да. Мы газеты, конечно, считаем средства массовой информации, но все-таки с учетом того, что ИКМО нам предоставляет два раза в год информацию, не имея официальных ответов, мы рассматриваем не можем. Имея, я полагаю, что можно. Поэтому мы только официальную информацию о наличии вакансий, но и о том, что не назначены дополнительные выборы. Да, и о том, что решение избирательной комиссии У нас там в Афонском районе вообще интересная ситуация. комиссия сформировалась в 2016 году, в 2014 были проведены выборы, и тут же кто-то там сложил полномочия, но комиссия прежнего состава никаких ни документов, ничего комиссии новой не оставила, ни вообще не и мы с вами не общаемся. У меня предложение по этому вопросу ну, даже не голосовать, а э, поручить э, предоставить эту информацию от этих э, а это рабочий порядок ну, а не а Я не буду. Поэтому не включаю. Поэтому еще не корреспондент. Нет, а срок ответа. Получение ответов, когда срок истекает, когда они направлены? Ну, а нам ну, обещали, что до конца этой недели, в начале следующей нам уже ответы дадут. Это не принципиально. Ну да. Ну, и после того, как получим делать. да? Ставлю на голосование вопрос, который Екатерина Викторовна два раза... О включении. О включении или, или не включении. Значит, о включении. Кто против включения этого вопроса? Против? Ну, это неправильно. Сначала кто за? Ну, У нас есть реклама. Ну, хорошо, давайте кто, за включение этого вопроса в повестку? Кто против? Для красоты Кто воздержался? Два воздержались. Но решение не принято, поэтому как бы, вы партии положительно. Единственная просьба, когда информация поступит, ее членам комиссии. Конечно. Конечно. Так, давайте тогда за основной проект проголосуем. Если нет вопросов, поднимайте. Поехали. Тогда за, за повестку дня. Кто э, за повестку дня? Единогласно принято. Значит, первый вопрос. О предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муниципального округа «Новая Ивановская». Где Да? в этой повестке уже те вопросы исключены. То есть третьего первенства. первое? -hmm. Я не правильно назвал? У нас не было роста. Не дайте от обязанности члена территориальной избирательной комиссии номер 3 с еще решающего голоса на истечение полномочий. Уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии об освобождении от обязанности члена представителя избирательной комиссии номер 30 права решающего голоса до истечения срока полномочий разработан на основании по пункту А, пункта 6, статьи 29 федерального закона против федерального 6 федерального закона. И в связи с подачей членов территориальной избирательной комиссии номер 30 с правом решающего голоса Гурченковой Евгении Олеговны назначенный в состав территориальной избирательной комиссии номер 30 по предложению Санкт-Петербургского городского отделения политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации, заявление в письменной форме от 16 июля 2017 года о сложении своих полномочий, поступившего в комиссию 21 июля 2017 года. Учитывая изложенное, проект предусматривает досрочное освобождение от обязанности члена территориальной избирательной комиссии номер 30 с правом решающего голоса Лученкова и Михаила. Вопросы предложения. Кто за данный проект представления, прошу голосовать, кто за единогласно принято. Второй вопрос о назначении члена избирательной комиссии номер 30 с правой шею голоса Юса э, Уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о назначении члена территориальной избирательной комиссии номер 30 разработан на основании подпункта А, пункта 6, пункта 11 статьи 29 профильного федерального закона в связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии номер 30 с правом решающего голоса Лученкова Евгения Олеговна назначен состав по предложению а, Санкт-Петербургского городского отделения политической партии и политической партии артистов Федерации. А, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 22 а, федерального закона в случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии, назначенного по представлению политической партии, список депутатов, который допущен к распределению депутатских мандатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, либо законодательным представителем государственной власти субъекта Российской Федерации, вакантное место замещается по представлению той же политической партии. 21 июля 2017 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило э, решение Бюро Комитета Санкт-Петербургского городского отделения политической партии Коммунистической партии Российской Федерации с предложением кандидатуры Чанги Ивана Дмитриевича, 1995 года рождения, имеющий высшее юридическое образование. Учитывая сложное, проект предусматривает назначение члена территориальной избирательной комиссии номер 30 с правом решающего голоса Чанги Ивана Дмитриевича, предложенного Санкт-Петербургским городским отделением политической партии Коммунистической партии Российской Федерации партийная квота в соответствии с законом, человек имеет высшее юридическое образование. Уже общался с территориальной комиссией, там руководитель. Вопросы предложили давайте. Да? Кто за данный проект постановления, прошу кто за. Тема. Единогласно принято. Третий вопрос о предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования муниципального округа Новоизмаева Дмитрия Валерьевича. Сейчас формируется избирательная комиссия муниципального образования Ежмановская. Срок приема предложений муниципального совета истекает 15 августа, наш истек 4 августа. Нам поступило 4 предложения, то есть э, мы принимали, рабочая группа принимала свое решение без конкурса, альтернативных кандидатур не было. Вашему вниманию предлагается проект. четыре человека, один госслужащий, один пенсионер, один временно не работающий, один сотрудник ну, Честно. Вопросы предложения. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать против. Единогласно принято. Четвертый вопрос о а предложении депутата избирательной комиссии внутригородского муниципального образования вопрос Рыбацкий, пожалуйста. В Рыбацком срок прием предложения заканчивается 25 августа. Для наших партийных коллег мало не успели. Наш срок окончится 8 августа. Также предложены четыре кандидатуры безальтернативно. И вашему вниманию предлагается проект. четыре человека, рабочая группа вчера единогласно проголосовала рекомендации вам этих кандидатов. Вопросы, предложения? Кто за данный проект постановки, прошу голосовать. Кто за? Единогласно принято. Пятый вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии городского муниципального образования муниципального округа Лахта Ордена. Вчера мы пообщались с кандидатом, на Куди Георгий Владимирович, 69 -го года рождения, с высшим образованием, назначен нами в состав ИКМО и предлагается здесь, предложить э, кандидатуру Кубеля Георгия Владимировича избрать председателя. Вопросы предложения. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно принятие? Шестой вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования поселок Левашов. Да, вчера мы общались с кандидатом, а, я зовут его Громов Александр Евгеньевич, 81 -го года рождения, юрист, с высшим образованием. Рабочая группа единогласно согласилась предложить его кандидатуру для назначения председателя МОК. Теперь на ваше сопровождение. Ну, Вопросы, предложения, пожалуйста. Кто за данный проект постановки прошел, голосовать, кто за. Единогласно принято. Седьмой вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии Петроградского муниципального образования поселок Лисинус. Да, Нечитаева Игорь Андреевич, 85 -го года рождения, также высшее юридическое образование, назначен состав избирательной комиссии по предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии. И вчера также присутствовал у нас на заседании рабочей группы, всем понравился, вот э, вашему вниманию его кандидатуру для избрания председателя ВОК. Вопросы, предложения, пожалуйста. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно принято. Восьмой вопрос о а предложении кандидатуры в избирательной комиссии городского муниципального образования муниципального правобережья. Предлагается внимание кандидатура Никифорова Оксаны Васильевны, 69 -го года рождения, обладающей высшим образованием, и назначенный состав МО по предложению Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия». Работает она в Санкт-Петербургском общественном фонде помощи инвалидам и другим социально неизвещенным слоям населения года. Нам оказывается очень понравилось. Предлагаем вам это Вопрос предложить. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто за? Единогласно принято. Девятый вопрос о группе контроля за использованием регионального фрагмента государственной транзитной системы система деревни. Пожалуйста, Екатерина Николаевна. Уважаемые коллеги, в связи с кадровыми изменениями данный проект постановления утверждает новый состав группы контроля за использование региональных агентов «Газпром». Предлагаю принять данный проект. Все, без фамилии у нас? Ну, зачитайте. Приложение, приложение. Фамилию приложение. Фамилию.

я хотел бы войти в данную группу в соответствии с пунктом 3 статьи 74 э, Федерального закона 67 Данная группа формируется из членов комиссии с решающим голосом и из членов комиссии с совещательным голосом. То есть обязательно включение э, членов комиссии с совещательным голосом. В данном списке не учтено это, это требование. Также э, можно сослаться на пункт 1 статьи 23 Федерального закона о газовых Поэтому в соответствии с с федеральным законом, прошу включить меня в состав этой группы. Мне никаких мыслей. Полагаю, что представительство политической партии в э, составе Росконтроля должно быть одинаковым. Мы члены э, комиссии стран решающего руководства включили в состав комиссии, групп вернее, и доклад достаточно. У нас там метр квадратный сколько вы получили? <laughs> У нас, у нас не требуется нахождение. Э, я думаю, что те положения закона закона государства, которые э, упомянул Павел Ильич, а, нужно сказать чуть-чуть иначе, то есть они обозначают тот круг лиц, из числа которых назначаются а, члены данной э, контрольной группы. И в данном случае, вероятно, включение в контрольную группу двух а, фактически представитель предпринимательного объединения, то есть одного члена совершающим голосом, как это предложено в предпринимательном объединении, значит, и одного члена совещательным голосом, который сами в предпринимательном нарушало равенство политических фактов. Ну, то есть мы ну, можем таким образом создать такой прецедент, при котором все совещатели участвовали в предпринимательной группе, ну, а ну, можно? Да. А, по составу рабочей группы хотелось бы согласится тогда лишь. Не согласиться Не а согласится, именно как юриста, э, как другие наши присутствующие. Да, но некоторые юристы теперь более 10 лет этим занимаются, некоторые да, присутствующие э, более 20 лет. Так вот эта норма, это открылся в Российской Федерации совершенно однозначно. Исходя из того, что в составе группы контроля за госвыборами, формируемой избирательными комиссиями от Центральной до муниципальной, э, до э, окружной комиссии самосудно, э, состоят действительно как минимум из одного члена совещающего и одного члена совещательного. Нет включения в ее состав кого-либо совещательным голосом, хотя бы в количестве одного человека, делает состав данной группы неправомочным и незаконным. И в связи с этим я э, полагаю, что э, Санкт-Петербургская комиссия должна включить хотя бы одного из наших членов совещательных голосов да, это рабочий дух. Поскольку мы сейчас принимаем решение о создании, то, соответственно, э, если у нас тут была альтернатива и присутствовали бы иные члены, можно было бы рассматривать и кандидатуру. Хотя из этого, именно в качестве правового обоснования, я полагаю, что тогда наша цифра проекта постановления на пункт 3 статьи 74 будет не в соответствии, а в нарушении пункта 3 статьи 74. Это, что это представитель партии роста объективности? своих рассуждений. Э, ну вот, например, Дмитрий Валерьевич спросил, было ли за 20 с лишним лет в Санкт-Петербурге одна рабочая группа по газвыборам без участия в ней хотя бы одного члена совещания. Каких? Никогда не помню, что позавчера было. А я, Дмитрий Валерьевич, помню, что я с 2003 года участвую в работе Вполне возможно, так, я не помню. Нет, нет, тоже свои свое мнение. Вот лично мое мнение, возможно, Алексея из группы выставить, а Павла ставить. Кто-то из вас явно не хочет работать. Еще один момент тогда по поводу партийного принципа. Тогда у меня возникает вопрос, как бы, хорошо, э, у нас тут вот пять парламентских партий учтено, как вы говорите. А у нас шесть парламентских партий за таким собрали. У нас шестая партия отказывается в состав высшего. Своей работы в не желают. Не желают. Не заявили. И, а, кроме этого, еще по тексту э, постановления, если можно перерисовывать Николаевич, что касается э, приложения, у нас тут озаглавлено заглавлена группа контроля, я предлагаю редакционно все-таки, поскольку мы э, создаем группу э, в составе согласно приложению, речь идет не о группе, а о составе, да, а заглавить состав группы контроля. Ну, иначе это редакционно непонятно, какой документ принимаем. Ну и совсем редакционная практика, э, все-таки группа контроля Санкт-Петербургской избирательной комиссии, да, для поддержки за использование регионального управления. И такую же правку на первой странице пункте 1 создать группу контроля Санкт-Петербургской избирательной комиссии, иначе она, она не Так, давайте проголосуем предложение Павла Евгеньевича, а потом уже кто за данное? Я просто дополню, что наделение начинает всех рабочих групп избирательных комиссий, которые федеральный закон предусматривает, два федеральных закона предусматривают наличие хотя бы одного члена совещательного голоса. Во всех остальных. Такого императива все-таки нет. Говорится о том, что формируется да. Решать, ну, не, делает рабочая группа незаконно, если там нет ни одного члена комиссии. Ну вот, пожалуйста. Кстати говоря, закон от нас не требует его формировать а комиссии. Члены комиссии с правом решающего и совещательного голоса. Входят в состав? Входят в состав, так это не обязательная норма. Я думаю, что это позиция не устоит дальше в случае ее обжалования. Нет, Потому как вся практика избирательной системы в российской нет, она на самом деле а Павел а, а можно вас э, уточняющий вопрос спросить? Вы с этим предложением выступили, у вас в партии какое-то непонимание, вот у вас есть представитель от партии, он с решающим голосом, вы с совещательным голосом от той же партии. У вас какое-то непонимание внутри, и поэтому есть желание или недоверие какое-то. У нас есть желание просто выполнять федеральный закон, смотреть на выборы в соответствии с этим. Я считаю, что кто-то... Просто вопрос трактовки. Вы трактуете и нам помогаете, чтобы мы законное решение Совершенно верно. Ну, могу быть там не я. у нас есть а работать еще там не будут. Там желаете работать? Если у вас вопрос туда ну, э, войти, из-за из того, что трактуете вы там. Вы работать-то там хотите? Или что? Для конечно, чего? конечно, будем обязательно работать. То есть ваш ответ немножко неточный. То есть вы должны были, наверное, сказать, что я, во-первых, хочу работать, а во-вторых, чтобы э, ну, избежание... Я отвечу, как я ответил, но нужно интерпретировать. Ну, То есть, значит, работать вы не хотите. То есть это чисто формально. Ну, я прошу вас, если мы назвать сюда члена совещательного голоса, допустим, у нас «Справедливой России», поскольку у нас наш коллег Катя там работать не захотела. У вас есть член совещательного голоса? сожалению, пока, а тогда пока, все пока, бы, пока нет. И мы бы уравновесили. Нет? Я предлагаю вот сейчас в этом составе и, и, и вернуть, чтобы вернуться к этому Владимиру когда у нас будет достаточно Просите у своих партийных коллег будете ли вы выдвигать кандидатуру. Мы к этому вопросу вернемся. когда все назначат совещательный А сейчас проголосуем все раз, да? Сейчас проголосуем за предложение Павла Кто за данное предложение Павла прошу голосовать. Кто за? Алексей Викторович. Кто против? Кто воздержался? Зафиксировали, да? Предложение пока не проходит, Павел будем смотреть, как э, выйдет из предложения справедливой России. И тогда мы эту формальность, эту трактовку, тогда мы оформим. Так, кто за данный проект постановления прошу голосовать? А с учетом Да, с учетом редакционных партий. Да. Кто за? Единогласно принято. Десятый вопрос о награждении почетной грамоты на Санкт-Петербурге. Тема эффективного гражданского службы десятилетием со дня рождения предлагается наградить почетной грамотой Санкт-Петербургской избирательной комиссии Мамедова Игорь Мамедович, ведущего специалиста управления информационного центра аппарата. Игорь Мамедович работает в Санкт-Петербургской избирательной комиссии с 29 августа 2011 года. За период работы рекомендовал себя как грамотный квалифицированный специалист, способный исполнять свои функциональные обязанности. Умеет благодарность Петербургской избирательной комиссии и петербургской избирательной комиссии. Прошу принять проект знаний. Я давай удивляюсь, чего начали души? Лучше спасать политиков. Ну, кто повысил до главного? Да вот нет. Кто не увольнял? А вот души. Ну, я считаю, что у нас есть администрации, которые, может быть, и не заслуживают, а моментов точно заслуживают. Тогда давайте проголосуем, кто за данное предпостановление, прошу голосовать. Единогласно. Принято. Повестка исчерпана, разные вопросы. Коллеги, у вас в папочках у всех лежит распределение обязанностей по взаимодействию с территориальной избирательной комиссией распоряжение а, между членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии права ближайшего голоса распоряжение председателя. Таким образом возлагается поручение на членов комиссии права решающего голоса работающих э, на постоянной основе и распределены территориальные избирательные комиссии районов города Санкт-Петербурга за членами комиссии права решающего голоса. У вас это лежит в документах для